Manasan Kanichiwa, Kiowa Akahaji wo Kaku no Imi o Shokai Shimasu. Imi wa Hitome ni Darernai Kurai Hazukashi Omoi o Suru Tuayu Imidesu. では実際に使ってみましょう。あなたは花をほじる癖がありました。赤恥をかくような癖です。そんなある日、 あなたは食事に誘われましたが、食事中に花をほじってしまい、赤恥をかいてしまいました。